ничего не понимаю. Ну и как новичкам это понимать? Почему у синий больше квадратик? Бедные новички, наверное, путаются. Я ног не чувствую.

you Тоже так бочки ставят. Еще и белые. Надо же прятать. На дно между рам, под и закрыть. Но не так. Новичок точно. А Еще не знает. Вот и бахнул.